المواضيع انا اتكلمت قبل كده في تيدكس 2011 واتكلمت عن الذاكره وعن دور الذاكره الشخصيه في مفاهيم العمل الانساني والتجربه بتاعت الانسان ذاته جزء منه لكن انا الليله بتكلم عن موضوع الذاكره نسيت الموضوع ده نفسي التفكير الايجابي التفكير الايجابي لا هو التفكير الايجابي هو هو, هو عدم التفكير لانه زول مين بيفكر بيكون غير ايجابي فلما يفكر بيكون ايجابي ومعنى أن تكون ما بتفكر معناه معناتها شنو معناتها وصلت لنتائج مقنعة جدا بالإضافة لأنك أنت لما تفكر في أنك تفكرت بتبقى الحس بتاع التفكير لانه أصلا زول ما بفكر إنه بفكر بفكر زي المشي بيمشي طوال ما بفكر زول وأنا دار بشي كده حركة الكرة على الأولى واليمين ولا الشمال ولا كده فالتفكير ده حاسة إنسانية بتخليك تعمل أشياء خطأ دايما لأنه صح إنك أنت تعمل حاجة بتحس بيها ما بتفكر فيها